Cheers. saluto al cio e ni vudia via dio do hodia mi de nove estas ce mie nove construite domo eble vi memoras ke antaŭ monato mi venis ĉi tien kun mia esperanto mafio ĉar tiu tempe a uh, luis nian domon luanto kai ni devas elpeli lin ĉar li simple estis tre aĉa homo li ne pagis la lupagon dum monato li Blake is in la post telefono kun mia edzino do li simple generale estis acha homo do dum la lasta tago mi venis ci tien, kun mi edzino, mi inspectis la domon, li esis ci tie, mi esis ci tie esperanto mafio, kai mi remarcis che en la malantau corto esis du canapoi, kai mi diris a li, Kion vi intensas fari per ili? Kai li dis, oh, esas la mia, mi revenos kai prenos ilan. Kai li juras, li ecskribis tion en reposto al ni. Shaina li ne volas ilin, char li simple lasas ilin ci tie. Do nun mi devas veni monaton post tiam, do li havas suffice da tempo, kai li tuta ne respondas al niai repostoi, al niai telefon vocali. Do mi devas veni dum mia labora tago, kai preni ilin, kai forgeti ilin. <sighs> Do mi estes ege genita per ici tio, char mi laboras kiel subcontractisto, do giuste nun mi devas esti laboreie, do mi ne enspezas, kai mi devas elspezi per ici tio feculo, kai nun mis cias kiel mutai homoi kiui luigas domoin generale ne shatas luantoin char gis nun ni ne havis bonan spiriton kai mi estas luanto dum mutai jaroi kai mi ne estas tiom acha homo sed shaina ni simple estas ege mal bon chance do nun mi devas preni ci tiun du kanapoin iel el tidi ilin el mia domo mi credes che ili simple estas tro ah fek estas plira rubajo tie Do jen la plano, vi devas trasuferi tion kun mi. Mi intensas tiri ci tien, ca espereble el la domo. Se ne, mi ne scias kion mi povas fari. Do mi jus movis unu kanapon, por simple vidi ču eblas, ca mi sukceses. Stulta kanapo, fec al vi. Do nun la dua kanapo, ca jen kiel mi faris gin. Mi irigis gin au mi marsigis gin fakte la kanapon a ah, de chitie tie. kai kia mi es chitie kai es feke mal facile char kia mi el tiris gin chitie u sto neto e ke digo kai ju pli mute mi movis movis la kanapon des pli mute chitie montijas to yngi Kai nun mi devas marsi gigen. Kai en la play mal parto. Mi devas tiri gigen. Tien. Kontraŭ ĉi tiu ŝtonetoj. Do mi preskaŭ sukcesis. Do la dua kanapo nun estas movita. Sed mi ĵus vidis ion alian. Ah! Iu lasis sian tablon, shrankon, ion tian tie. fekal al ili. Ah, fin fine movite. Mi juras, mi pesas ci tion, cae gi esas pli pesa ol la du canapoi cunigitae. Fek al mi. Fek. Mi perescal certas che vi cioi audis ci tion antaue. Oni ciam diras ne movu pesain agio in sole, simple ne faru, char vi doloros fin. Da nun, mia malsupra dorso doloras min. Kai mi nur faris duonon de la laboro. Fek, kai mi eĉ ne povas stari ĝuste. Ancora restas multe da laboro, sed mi simple ne povas stari ĝuste nun. La problema è che ci ti domo è ege for de mia lavoreio che mia non domo do just as pleo du horror in for just as du do horror in for do is ege che mal mi veni ci <sighs> do mi è ege se che bon chance chara and dec minuto mi agento venis li simple estis in la nei bare io li um, helpas luigi ali in domo in kali vidis min tie sur la tero oh kai <laughs> li venis kai demandis ĉu mi estas bon stata kai mi diris ah, mi val fartas kai li helpis min movi la lastan tablon kai kelkajn aferojn sed nun mi devas marŝi minuto in al la domo. fek al mia vivo mi verŝajne marŝas kiel golem el lord of the rings kai jen ĉio Do minunci das exter mia domo, cae mi attendas uba. Kutime mi promenus alla stazi domo, cae tre giuos cin. Sed mi gius promenis tri metro in cae tui mia doloro, a uh, mia doros o tre doloris min do. Mi intensa simple preni uba, cae mi spos che tio esis la fino della filmo. Do se vi shatis mian doloron, shatu cin, <laughs> cis donigu cin, cis donigu, donigu cin, fec. Mi ecce ne povis pensi nun.